Merhaba sırrım ben Sedara Fallout New Vegas'a baştan hoş geldiniz. En son iki bölümde de anladık ki cidden yeteneğimiz yok. Bir seviye daha atlamamız lazım. Sadece bir seviye daha atlamamız lazım o kadar. Hadi içeri girelim. Baştan Freeside'a giriyoruz. Freeside'da ne yapacağız? İlk, açıkçası ilk önce içerisinden birisini falan bulmak istiyorum. Oris Crowd sitesi üyesi. This gentleman and I were just settling on a hmm. price. I'm afraid you'll have to hire one of the others this time around. Hmm, okay. Sigara falan filan yok. Bunları almayacağım. Teşekkürler. Burada ne var? Çöplük. Başkalarının çöpü bizim hazinemizdir değil mi? Bunu da boş ver. Bu oyunda DLC'leri var. DLC'lerine de bayılıyorum. Anladığım kadarıyla bu oyunda çok fazla boş yıkıntı var. Mesela Fallout 4'te falan öyle değil. Fallout 4 birazcık daha ee, dolu. Yıkıntıların arasına girip sürekli bir şeyler bulabiliyorsunuz. Birazcık daha boş. Ama harita daha dolu. Harita daha dolu kesinlikle. Sen... Mekan Ralph nerede? Görebilir miyim acaba? Veri. Yerelerde. Serbest bölge diyor. Eski Mormon Kalesi diyor. Muave çorak topraklar diyor. Ben Miken Ralph'a gitmek istiyorum. Oraya nereden gideceğim? Bu tarafa mı gideceğiz acaba? O zaman o tarafa doğru gidelim. Dümdüz gidip sağa dönebiliyor muyuz yani? Hadi gidelim. Nasıl satılmasına izin verilmeyen şeyler ya? Yasa mı var burada? İlginç. Neyse. Şimdi miken Ralph'ı bulmaya çalışıyoruz. Adamların dükkanında, dükkanlarında aslında iyi şeyler vardı. O yüzden iyi bir şeyler bulabiliriz. Burası boş. Hayrut çıkacak mı karşıma benim gene? Çünkü bu seri ben pompalı tüfeği aldım böyle normal tüfek falan değil. Pat derim indiririm. <laughs> Aha miken Ralphs. Mikenralf. Güzel. Hadi bakalım Gülek. Mik ne yapıyor? Mik, Ralf. Ralfi. Bizim üstümüz neydi bu arada? Cenk Oğuz muydu? Serdar mıydı? Tolga mıydı? Neydi bizim üstümüz? Onu unuttum ben. Ve genel Çöl intikam resmi. That's nice. Cenk Oğuz'muşuz ve her tarafımız ağrıyor. İlk önce kendimizi bir halletmemiz lazım. Yani doktor çantası kullanmamız lazım ki adam gibi şey olalım değil mi? Ney? Neden böyle? Yorulduk diye mi acaba? Uykusuzluktan mı belki? Yo ilginç neyse. Sen kimsin? Sen hey, ne yapıyorsun? If you're looking for guns, talk to Mick. Otherwise... Hmm. Take a Ha. Bu şekilde diyorum. Param biraz var ama çok da yok yani. Temiz suyum varsa alırım diyecektim ki o da yok anladığım kadarıyla. I only offer services if the king... Ee, ışıklar kentine sokamayacak bizi anladığım kadarıyla. Not good. Ne yapıyorsun kardeş? Welcome to Mick and Ralphs. Vampir misin lan sen? Peki. For general supply. Ee, yok bunları tam yapmama gerek yok. Why? Do you work for Hayır. In that case, follow me. Gidelim bakalım. Woohoo! Like I always say, a polite society is an armed. <laughs> Hoşuma gitti bu iş. Şimdi bizim kendi silahlarımıza bakalım bakalım. Nuka Breaker. Lan adamın... Abo şunlara bak bir. かわいいじゃん。パポ Welcome back. Merhabalar baştan. Ee, işler nasıl? Things were better when the Omertas were buying, but we get by. Good selection from traders, and the Van Graffs keep things running. That's the thing. I have no idea. They just stopped buying guns. If you hear anything, let me... Evet. Anything else I can... Bir gidip soralım bakalım. Belki bir şeyler getirir. Omertalları bir araştıralım. Omertallar diğer tarafta. Şehrin diğer tarafında. Zaten Benny ile konuşacaktık. Ana görevden başka yapabileceğimiz yapabileceğimiz görev kalmadı. Ama bu unmarked quest bunlar. Yani gösterilmeyen görevler. Red moblarla falan ilerliyor sadece. Onlardan yola çıkarak bir şeyler yapabiliriz. Eşya. Çeşit. Ama not, not falan eklendi demiyorlar mıydı ya? Ha çeşit tamam. Bu Kızıl Kervan şirketi sahibi Alice... Ha. Dermot'un defteri yeni fiyatlanması. Ha. Ney? Genç kız 500 kaba gidişkin adam 38.0 kapak mı? Abo. Motorcu. Motorcuyu biliyorum. Ne peki? Adam satış yapıyorlar lan bunlar. Abo yapmayı durdurdu mu? Okey neyse her türlü şeye gidecektik zaten. Ee, New Vegas tarafına gidecektik. Neydi bilmem bir şeyler yoluydu ama ne olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Sağ taraftan gideceğiz herhalde. Haydi gidelim. Bakalım ne bulacağız ya. Komörtellerle ilgili. Onların böyle bir komprosu bir şey böyle bilmem bir şeyler vardı ama. Merak ediyorum. Kings. A, burası genel normal... Aa yok orası strip bilmem bilmem neyim. School of Impersonation. Haha. <laughs> Elvis Presley taklidi yapıyor büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Sen de mi şeysin? Şeysin. Vururum oğlum seni. Pompalı tüfeğim var. Çok sağlamdır kendisi haberin olsun. Welcome to the strip. Sen kimsin kardeş? You look new to Freeside, so here's a little advice, friend. Don't go past the south gate greeter without talking to it first. Neden o kapıyı geçemiyorum? Those bots are programmed to vaporize anyone who enters the fenced-in area without authorization from the greeter. Huh. The name's Old Ben. I've been living in Freeside since the day I was born. Huh. Another pixie. I've done a bit of everything around here. Courier, butcher, crier, escort, gun for hire. Some of which I'm not proud of, but I do my best to help around town when needed. Uh, aynen ben de kuryeydim. Exactly one of the reasons I got out of that job. Too many shifty characters looking to have someone else move their hot items. My father ran a butcher shop here in town, but business went downhill when another vendor started selling this strange meat at oh. half our prices. Strange meat You're telling me, not long after my father's shop went under and he passed away from the loss, people around town started experiencing shakes. No one gets shakes like that unless they're eating human flesh. But no one would believe me. This sick bastard wasn't long before someone moved into the guy's place and mm. found half-buried human remains. After a while, I made enough money to get a passport into Vegas. Back then, you could get approved for entry for a fraction of what it costs now. Well, I got a job working as a crier outside uh. of the Tops, advertising for the local talent performing at the casino. That didn't last long. Well, being a suave young guy, I chatted up the ladies from time to time. I never touched a woman, but the jealous prick decided it was my time to go. He framed me. Sure enough, a few grand was missing from the casino vault. I have to assume the bastard stole the funds and figured I was a convenient fall guy. Yeah, but what can you do? I was stripped of my casino apartment and all of my belongings, and booted. From there, I didn't have a uh. lot of career options, as my rep was destroyed. So the escort job sort of... Well, I suppose you could look at it that way, but I was packing a whole different... kind anladım. Well, I didn't have any other career opportunities open to me at the time, and had to... I was good at it, too, but after a while I just felt like a piece of meat. When I quit the escort job, I had enough money to buy a pistol belt and some other gear. Bodyguards make a good, honest living, and I had the wits and physical build. After saving a few tourists from trouble, I got a reputation for being a stand-up guy again, and after a decade managed to save Thank up you. enough to retire. Oh. Ulan adama senin hikayen ne diye sorduk. Adam roman yazdı be. Submit to a credit check. Haklı olarak. Or present your passport before proceeding to the gate. Eee... O ne? Admission to the strip requires an official passport Hadi. or proof that you're carrying the required minimum balance. These policies prevent less reputable persons from entering Aha. and ensure a good time will be had by all. 2000 kapağım yok ki. Please return when you... Ne alt edeceğiz? Oo. 2000 kapak diyor ya. Lan 2000 kapağı ben nereden bulacağım? Burada ne var? Teneke kutu, bıçak bıçak hiçbir şey yok. O zaman... Admission. These policies. Ha, hoşça kal. Please return. Özür dilerim buraya kadar geldiğim için. Ben geri gidiyorum. Güvenli olan e, harabelere geri dönüyorum. Lan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyoruz videolarda. Kötü. Böyle yapmak istemiyorum ben. Göreve bak bir şey yapak. Bu ne ya? King King gördüm bir yerlerde. Bir King vardı böyle. İmp ha, School of Impersonation. Oraya gideceğiz. King için çalışalım bakalım. Varsa bir isteği duyalım. Impersonation. Rahansizceden gelme. Hey Sir, hayırdır? What do we have here? Another petitioner for the king? Yo. Kralı görmek istiyorum aynen çalışacağım. Hmm. Elli kapak verek. You know what? Head on through. King's the bored-looking guy by the stage. Can't fucking miss him. Hakikaten taklit ediyormuşsunuz ya. Ne yapıyorsunuz ya? O ne kadar tuhaf bir Ha, şimdi en azından şey yapabiliriz. Göre kendi yüzümüzü göremiyoruz neyse. Hayırdır King? Look Rexy, someone new's come to see us. Poor boy. He hasn't been feeling well lately. Ee, I'm the king. What can I do for you? Bana böyle aynen bir iş olduğunu düşünüyorum. Aynen hep ücret mi alırsın ilk önce? Charge. <laughs> Pays must. 50 kapak. That's pays for you. He means well but he doesn't like. Teşekkürler. What can I do for you? Aynen. Maybe so. İş istiyorum. Maybe so. You look like you might be able to handle hem tecrübe hem de para istiyorum. Hem tecrübe hem de para ihtiyacım var. ne yapmamı istiyorsun I'll start you off with something easy. Did you notice the bodyguards for hire near the... Evet. It's good money if you can stay alive long enough. Freeside's not as safe as it used to be, so the money is well earned. Peki. Usually well earned, that is. Recently, my man tell me that one of those bodyguards, a fellow named Oris, is making a little too much money. Ha, ah, adam He's making a killing and repeat business. Once someone hires him, they never want anyone else. I want you to find out why. Specifically, Anlaşıldı. I want you to hire him. Play the part of an innocent tourist and follow his lead. If nothing happens, so be it. But I'm guessing things won't go so smoothly. Call it a hunch. Tamam yaparım. Aynen neden alamayacağım ya? I've tried, but he can smell a king a mile away. Ha. Probably knows all our faces by now. He's not a stupid. What I need is someone he won't. So are you gonna... Yaparım. Okay then. Para ve tecrübe geldiği, getirdiği takdirler... 200 kapak! Vay! Sen kimsin? Lan Pacer şerefsiz. Ne yapıyorsun oğlum? Neden para aldın benden? Öldürürüm seni. Şerefsiz. Para aldı ya. Tam şerefsizlik yaptı. Hangi görev yapıyorduk biz? G.I. Blue. G.I. Joe var. Ona gönderme yapmışlar. G.I. Blue diye. Hatırlarsanız şöyle bir eleman vardı. Oris diye. O elemandan bahsediyor. Bir tane kumarbazla görüşüyordu. İşte o elemanı tutacağız şimdi. Evet evet. Mick and Ralph bla bla bla. Hadi artık kar yapalım ya. Para yapalım biraz. Biraz getirisi, getirimiz Bir şeyler yapalım yani. Medeniyete bir şeyler katalım. Artık bunu istiyorum. Medeniyet falan kalmamış zaten. Ay çok güzel görünüyor. Güzelim. Gelelim. Oris. Ne yapıyorsun? Hı, aynen. Just look around. People here are as like to stab you as ne kadar bak ücretim? Anlaşıldı. Iron. Hey, you want the best? Hadi bakalım. Done and done. I want to mention a few things up front. We'll be heading down the main street here the whole way down. No detours. You go off sightseeing, and I go off to find another customer. I'll keep a brisk pace, so try not to fall behind. Now let's head out. Hadi bakalım. Birisi çığlık attı. Peki. Up ahead on the next block is where the kings hang out. Don't let them scare you. It can be bought. It can be founded. Nick and Ralph's. Ya beşe bir bir şey yapmaları da fark etmez gene üstesinden gelirim de. Down to the right here is the fun part of town. You haven't seen Freeside till you've been to the Wrangler. Detour yapma dedi. Peki ben buraya gidersem ne olacak? Lasers, plasma, pistols, grenades. We've got it all at the Silver Rush. Hadi bakalım. Oris. Hi. Ne oluyor orada Hey, slow down. I don't like the look of some of the... Ben oraya gitmek istiyorum ama. Merhabalar. Weird robot. I don't think I've ever seen one of those before. What's up? Keep your guns to yourself and there won't be any trouble. İlginç hayratlar hep burada tuttu. Well, here we are. No worse for wear, are you? Hiçbir şey öğrenemedim mi? Nasıl lan? Nasıl bir görev lan? Nasıl? Abi bir şey öğrenmem mi gerekiyordu? Sağa sola saptım, haydutların yanına gittim, hiçbir şey olmadı. haydutların yanına gittikten sonra hiçbir şey olmaması bana gayet şüpheli gibi göründü. Sence de böyle değil mi? Oyun, canım oyun. Yukarıda bu arada herhalde. Oyuncum canım benim. Okey buradan geçmiyoruz. Buradan da geçmiyoruz. En sağ taraftan ileriden yukarı çektik. Ondan sonra... Ulan burası hep kafa karıştırıyor ya. En ileri gittikten sonra baştan yukarı çıkıyoruz? ha? İyi güzel. Başka yukarı çıkmamız gerek yok sanırım. Ya King bu ne ya? Ne yapıyorsun kızım? All I do all day is read magazines. You'd be amazed what you can learn from them. What do you have for me? Aynen. Oh, he did, did he? Well, that just ain't good enough. Get back. And before you ask, I'm not gonna cover the cost this time. It's bad enough I'm giving the man more business. Ha. Ah. Şaka mı lan bu? Şimdi kendi cebimden mi çıkaracağım parayı? Adam normal biriyse ne olacak hayvan herif? Neyse King. Beni iyice deli edeceksin King. Personal space meaning anything to you guy? Ulan bu adamlar var ya böyle. Pompalı alacaksın eline katliam yapacaksın. Sonuna kadar öldüreceksin. Compton making Ralph's for all your shopping needs. Favori seni. Yani herhalde birazcık daha sağa gitmem lazım veya sola gitmem lazım ne bileyim. Birazcık daha şey olması lazım. You want to travel through Freeside with ease. Yes. You must. Okay, hadi bakalım Morris? I knew you'd be back. Done and done. I want to mention a few. We'll be heading down the main street here the whole way down. No detours. You go off... I'll keep a brisk pace, so try not to... Beni bekleyecek mi? Ben buraya gitmek istersem ne yapacak? Just so you know, heading out here breaks our contract. bother me right now. I've got to get back to see Bir 200 kapak daha kaybettik. tecrübe kapaktan daha önemli. Tecrübe kapaktan daha önemli. Kapağı her zaman yap rahat rahat yapabiliriz. Sıkıntı yok. Bir şeyleri sürekli çalarız. Aa ah, tamam hadi doğrudan seni izleyeceğim. Hadi bakayım. Ulan Özür dilerim az önce mikrofona çarptım. Oris, Oris, Oris. Beni diyeceksin Oris. Şu pompalı tüfekle kafanı uçurmak istiyorum Oris. Neyse bekleyeceğiz artık. Dev fare. Okay. Hadi Oris nereye gidiyorsun? Ya bu eleman çok şey bence yani direkt oraya gitmek isteseydim. Direkt orada gitmek istediğimi bile söylemedin. Eleman beni direkt oraya götürdü. Şüpheli birileri yok. ilginç. So tell me, did you really think I'd be stupid enough to fall for this again? One of my As much as I hate to lose a customer. Hey! Senin kafanı bir uçuralım bakalım. Alalım onları. Onları da alalım. Av altı patları. Metalize. 9 veriyor ama ağırlığı 30. Benim zırhım daha iyi. Hafif zırh. 8 veriyor ama ağırlığı 10. Hmm. Nice. Oris'in haydutu işte biliyordum. Bunlar şey değil. Bunlar birilerinin haydutu. Diğerleri ne? Diğerlerinde pek bir olay yok. Hadi bakalım. Lan 600 şey harcadım buna ya. 574 kapağım kaldı. Yok 600 kapak da harcamamışım. Gelin bakayım. Gidip King'den paramızı ve tecrübemizi alalım. Ben yani çalışmak istiyorum abi. Alan gibi çalışmak istiyorum. Hey sana da hey. Nerede bakayım? Gene uyuyor mu yukarıda? Gene yukarı çıkacağız. Gene yukarı çıkacağız. Neden yukarı çıkartıyorsunuz benim gibi yaşlı bir adamı? Şey çok güzel ama ya. Hakikaten çok güzel. Ee, korucu giysisi var. Korucu giysisi süper bu oyunun. Onu giymek istiyorum. NCR ko korucusu giysisi. What do you have for me? Aynen artık sorun olmayacak. Ah, so it went down like that, huh? Well, you're not subtle, but you get the ah. job done. That's good enough for me. A lot of folks around these parts who've been here a while resent the sheer number of people that have come into the area since... Peki. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were Word's come that they just hmm. woke up over at the old Mormon fort just north of here. Head on over, see if they remember anything. Araştıracağım bakalım. Return. Ben böyle özel direktif gibi bir şey oldum ya. Hoşuma gidiyor bu iş. Şimdi NCR'a bulaşmak istemiyorum ama bulaşmak dediğim NCR'a aramı bozmak istemiyorum. Her ne kadar oyunun sonunu NCR'la bitirmeyi planlamıyor olsam da Oyunun sonuna kadar NCR'a bulaşmak istemiyorum. NCR'a herhangi bir zarar vermek, ilişkimizi kötüleştirmek istemiyorum. Ama ve lakin şu çok ilginç şekilde tecrübeye ihtiyacım var. Para o kadar büyük bir sorun değil. Parayı oyunun dışında da yaparım. Ya oyun dışında demiyorum. Ee, video dışında da yaparım. Parayı. Sürekli bir şeyler çalarım böyle gizli gizli satarım veya düşmanları öldürür öldürür satarım. Birazcık sıkıcı olur o yüzden şey de yaparım hani ee, videonun dışında yaparım. Para sıkıntı değil. Yani tecrübeyle aslında o şekilde yaparız da. Bilmiyorum bakalım. Bu videoda da bir şey çıkmazsa birazcık öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Hello. Hey. Ray sen misin? What is it? Can't you see I want to be left alone with my friend here? durumu kötü gibi. Yeah. The docs say he's gonna be laid up for a while, assuming he does. Aynen ne oldu bakalım. Oh, that's different then. How can... Aynen ne hatırlıyorsun? They were big guys, young too. No old geezers like me. Hell, I was mostly face down in the dirt, begging for... Well, it happened at night, hmm. around 11. We'd recently made some caps off a bit of scrap we found and wanted to invest it wisely. As we were leaving Wrangler, we must have taken a wrong turn and ended up in the squatter side of town. From out of nowhere, these big guys show up and start barking questions at us, wanted to know if we were local. The kid there's about as proud as a local around here gets, and started yelling back at him. Then all hell broke. Kid got the worst of it, sad to say. Hmm. I hope you find the bastards that did this. If you want, try asking my friend Wayne over there. Wayne, It's okay. The king sent him. Wayne, ne yapıyorsun? That true? Did the king really? Evet. I don't really know what else I can add. They were a bunch of guys, better dressed than most free... What? No, I thought you were supposed to be here... Hey, wait, I just remembered something. I might have heard one of the guys that attacked us call another by name. We had just about had it when one of them said, Hey Lou, we gotta go. At least I think he said Lou. It might have been something else. Now that I think of it, he said Lou something, something with a T. Tenant, that's what he called him, Lou Tenant. He probably said Lieutenant Wayne. The boy means well, but he's dumb as a mutant sometimes. Hakikaten öyle ya. Hope what I remembered helps. Heyven. Dur bari buradaki doktorlar beni halletsin. Madem ücretsiz şey yapıyorlar. Dışarıda hemen bir tane düşman mı gördün bana mı öyle geldi hatırlamıyorum. Muhafız mürit değil. All that wealth is wasted on the strip. There are people in Freeside who need food and medicine. Uyuyabilir miyim böyle? Bir saat uyusam kelime gelirim. Ney? Kelime gelemiyorum. Uyuyunca. He, bunda böyle sanırım. That's a Hi, If you're looking for medical help, try mm. the other doctors. Okay. Recon Beret. They're the best marksmen in the NCR military. Muhafız Lan doğru düzgün doktor yok mu böyle beni iyileştirecek burada? Buraya geleceğimi söylediler. Hey, that's the first recon beret. They're the best marksmen in the NCR military. Evet tamam ben giymiyorum. Morning. Siz nasıl görüyorsunuz anlamıyorum. Are you here to drop off medical supplies? malzeme ne? Rates of injury and illness in free ne istiyorsun? Medex, Rataway, and Fixer are free side ah, essentials. Ha, tamam. I can't pay you for any supplies you bring in. Evet, oradan buradan aldıklarını ilerlemesiniz aynen. So far the Crimson Caravan won't cut us a deal. If you can convince them or some other merchant to work You might ask around at Mick hmm. and Ralph's, or go see the Garretts. Though I suspect they're too busy poisoning for... Just come see me when... Aynen tıbbi hizmet. Okay. Aynen. Stitching up laceration. Aa ah, 75 kabak. Unut gitsin. Hayır teşekkürler. Bence böyle de idare ederiz. Lieutenant dedi. Teğmen. Yani ben bir teğmen arıyoruz. Hadi bakalım. Ama artık onu da bir sonraki videoda arayacağız. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler umarım bu videodan. Keyif almışsınızdır ve... Evet. Öyle neyse. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek şanlı birlikte kalmanız dileğiyle. Bay bay.